эсептегич ичи металл катмар менен капталган айнек түтүктөн турат түтүктүн огу боюнча ичке жип өтөт жип менен түтүктүн ортосунда жогорку чыңалуу пайда болот түтүк неон же аргон менен толтурулган заряддалган бөлүкчө түтүккө кирип атомдон электронду алып кетет чынжырда ток күчөйөт жана атайын аппарат менен жазылат